долині туман, на долині туман упав, мак червоний в росі, мак червоний в росі спав, попід гору дівча, попід гору дівча йшло, тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло. туман, на долині туман упав, білі ніжки в росі, білі ніжки в росі скупав, по стежині дівча, по стежині дівча йшло, мав червоне в село, мав червоний в село. дівчам тим і я, за дівчам тим і я ступав, бо в долині туман, бо в долині туман.